जब भी कभी मेरी याद आएगी ना तो फिर कभी रोना मत क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता